الله عليك يا ابني الله اه اه اه الله عليك يا ايوه اه ارض الفيوم من ارض الفيوم نتحدث معنا ومعكم مصطفى الشبع اه اه ايوه ايوه ايوه بلح اخويا اه واحمد النس واخويا بوسكا واخويا مرسي واخويا شعبان واخويا بوخارست واخويا برونزي ايوه ايوه البفه الكسبانه البفه الكسبانه اه يلا بقى اسمع احلى سقفه عاليه السقفه العاليه ايدك الاتنين فوق ايوه ايوه يلا بقى معانا مصطفى الشبح قولوا هيا دي جي مصطفى الشبح اكس ميوزك العالمي Production يا دنيا طفيت شمعة قوم بتبقى وانا يا دنيا خف شوية علشان عينينا طلع خلاص هتغير يا زماني خلاص مش هفكر في حد تاني خلاص هتغير يا زماني خلاص مش هفكر في حد تاني واللي خرج من حياتي حياته ما كانتش عجباني السيرة الحلوة بتبقى باقية العيشة صعبة الناس مش لاقية العيشة صعبة الناس مش لاقية واللي كبرها عليا دور الدنيا زي الساقية دور الدنيا زي الساقية الدنيا زي المراجيح والناس ما بقتش صريحة زماننا زمن العيال ماشيه بمطاوي وشبيحه ماشيه بمطاوي وشبيحه قولي لي بس يا مرايتي عايز اعرف ايه حكايتي اعيش حياتي عادي وهتبقى ايه نهايتي وهتبقى ايه نهايتي معلش ما غلطتي ضيعت على ناس عشرتي معلش ما هي غلطتي ضيعت على ناس عشرتي واللي فكرني طيب يا ويلك من قلبتي يا ويلك من قلبتي ماسك الهوا بايديا زي السمك في الميه واللي عجبته الاغنيه like واستنى الجايه like واستنى الجايه الشبح باسم الفيوميه الشبح باسم الفيوميه